Namba ni hudumia. Namba Friday. Namba pana namba. Wewe wewe na na mulaji. Sio kwanza kwa simu. Vipi huyu jamaa vipi? Si umetukuta blaza? Sasa unanini bwana na wewe? Umetukuta taratibu. Naomba kondomu bwana wewe, naomba kondomu. Kuta upeni za upele hizi. Mama amekuaje? Naomba vipi? Naomba vipi? Na kazi bwana, na kazi nazo zinawahi. Unataka ondoka bwana wewe? Fadha, unaondoka mimi.